こんにちは、粟田洋介です。最近、同系色で絵を描くことが多いんですけど、今日は反対色で絵を描いていこうと思います。反対色といっても、色彩理論的な、まあ、原色があって、二次元色があって、この対角線上にある反対側の色、青とオレンジ、赤と緑、 黄色と紫といった組み合わせもそうなんですけど、まあ、今日は正確に言うと反対色ではない黄色と青とか紫とオレンジみたいな、まあ、正確には反対色ではない色も含めたそういう俗に言う反対色みたいな反対色色っぽい色という意味の反対色ということでご了承くださいでは早速絵を描いていこうと思います今日はこのキャンバスを使います とまだ反対色は入りませんが乾いてから違う色を書き足していこうと思います